aku tahu ngaji bingung poso ketiga terus bareng bingung didukung Gus Pak jupule goblok iku apik alhamdulillah gak ruwet kula memang samu gak iri sama sampeyan aku cek eling eling banget dadi terang nambah mun aku yo iri habis wong bodho wong kok ayem ngono mesti ora paham ya suwate kowe mbah mun tau nerang nang ngene tenanan jupule santri nang sing turu <laughs> kene sing alim mikir nganti reso turu kok santri mulane wong bodho masyaallah berkah tenan wong iso ngono. Lah ngono iku ya iso mlebu swarga. Wong swarga fadole pangeran. Sing alim e cek ketar-ketir wong bodho iso wae fadole pangeran terus bludus ning swarga. Tapi mesti kelas ndek ya yakin. Paling takok teras-teras pojok. Mangkelo wong bodho mangkelo. Semua aja semua mangan. ribet. Zaman jen ya angel ngaji gue jen angel. Mulane mutazila kuwi aja geman gedeng mutazila teman-teman masih ora cocok aja gedeng teman nemen Mutazila sing modern kayak sebagian saiki sebagian can nom-nom sing melok mutazila iku mutazila ra paham. Nek mutazila rian mutazila faham, Nopo mutazila paham. Sehingga mereka itu bisa kena didukung. Meskipun ya tentu dengan sekian catatan. Mereka mau mutazila iku mau darani Allah iku qadir alim. moh darani lahu kudrodon niku kuatir ana dualitas Allah dan sifatnya. Jadi yo niate yo takzim ning Allah Subhanahu wa taala zaman Mu'tazilah riyen. Makanya ahli sunnah dalam hal ini rondo respect napa? Respect. Ahli sunnah piyambak iku yo kebingungan, bingunge mau. Mosok Qadir kok ora iso darani lahu kudro iku kan yo aneh. Tapi nak darani lahu kudro tetep kesane ngono barang loro. Dong nggih. Nak loro masalah kan dhisik endi kan? Tak dudil kudama, engko kufrun. Daripada kufrun ya tok ora paham mau. Milih endi? Mengenai kemudian takoi mungkar nakir, marah buka, ya Allah, ayo terus no, ini madzhab asari buat maturiti, wah mikir mungkar nakir ribet ya kepala takoi. Nanti hubungan kulo be Allah nu yakin, aduk bodoh. Kulo nu es kecelok wong alim, nu anggur wiridan be pangeran nu atok wiridane wong nu gue lho nu kok aktaru cerna jannah al bulhu, Aki-aki penduduk gue al bulhu, wong goblok. <laughs> Mulane kulo dadi wong alim ngeluh kadang. Gak ono. Pokoke kowe nyekeli hadis gue, Aksaru ahli jannah al bulhu apa lo tulis neng kotak sing kiri, Ya, jadi kowe nak sekolah tes ra jawab tulis aksaru ahli jannah al bulhu. Aki aki penduduk suarke albulu wong goblok. Paham? Ya, tapi jari saya Zabidi, itu maksudnya goblok urusan dunia, dul, dul, maksudnya. Berarti duit raro, manajemen, gak. Orang aku gak ngwaji goblok. Bareng duit pinter ya gak karuan. Oraiku maksudnya hadis itu oraiku. Nah aku kan walian ngaji goblok. Bareng urusan dunia, Pintar, Ngaji ra paham-paham kok jumlah warung sing murah ro. Sing 10.000 warek ro. <laughs> Duh ribet-ribet. Wis muga-muga disepuro pangeran wis bener. Tapi hadis iku ora usah sarai. Kok nek kowe sekali maca sarai kados teng Sayyid az Azabiti. Aksaru aljan al, eh, al bulhu bi umurid dunya. Ribet malah nek sira sarai. atau rasa disarai pokok eh aki ake penduduk suarga itu albulhu wong goblok tapi teng sarah ini ora sarah sarahan <laughs> harga sekali disarahi, ku kira melebu yakin ram melebu ya pokok oh usah sarah sarah ben orisinal itu dawe nabi pokoknya aki aki penduduk suwargo itu albulhu wong goblok titik ya kau usah mau sarah wam anal bulihuna al jahlu bi umurid dunya ribet rau usah ya rau usah sarah ya apa rau usah Wa wahadal kalam la yahtaju ila syarhin wala ila tafsirin wa la ila kata kata pokoknya maknanya apa aksaru ahlil jannah al aki-aki penduduk suarga wong sing goblok ma makna al jahluna la makna makna <laughs> al jahli wa makna al jahli yo jahlun Eh kula ngrasakno piye mbak yakin. Kula ngerdalu hubungan mbek pangeran wis. Ya Allah, kula muamalah mbek jenengan muamale wong goblok. Wis ra roh napa-napa Gusti. Cuma kula roh nak Qadir, jenengan Alim, jenengan pirsa hajat kula. Pun Gusti. Kula ngapa donga iku mesti ra iso. Mergo wis nganggep donga pangeran sami basir, sifat maani apa maknawi ya. Terus melok maturidi apa asari. Apa rodok setengah mutazilah setengah ahli sunnah. Kemutazilah ning bab iki ku ahli sunnah rodok respect. dalam bab ini loh karena tadi mereka berpendapat orang lahu kudroh takut tak adudil kudam di bab ini saja loh ya, mutazila itu banyak ahli sunnah sing respek ahli sunnah ya mbak ketika mengatakan lahu kudroh itu apa halatun sing benal maujud wal makdum kok ya ribet hubungannya itu ribet saya ini serau ngunus, pokoknya ini tulis kenangan pokoknya aku tahu ngaji tanggal telu poso bingung terus disah nogok nah, sebab itu terakhir usus. Ya, pokoknya gue eling-eling. Ya, terus pas rafam, pokoknya al-fatihah. Terus ribet. Fatihah itu pelarian. Fatihah itu loro Hormat singarang kita. Tapi gue apa? Nomor loro pelari. Pelari. Sebutan faham lah kang. Sebutan mukum untuk barokah. Al-fatihah. Wah, pelarian ini apa? Aku mau ketenrang nomor ya, so celing-celing dah ya, so kau yang saya so celing-celing. Kok mulai kitab tak kok kotak, wis tulis aksaru ahli jannah Alfil. Yo ya, apa lo? Ayo ya, ya, apa lo? Aksaru ahli jannah. Alfil. Juga ada apa lo? Aksaru ahli jannah. Alfil. Wa hadal hadis la yahtaju ila syarhin wala ila tafsirin wala ila ta'liqin. Hadal hadis apa qoma bilafdi. Pokoke harus berdiri dengan lafadznya itu sendiri. Sekali ke maca sarai, kowe mesti ram mlebune. Kono kitab-kitab nak sarai al-bulhuna al-bulhu bi umurid dunya. Fa innal bulha bi umril akhirah iku mamkut mabghut bar rasido rasido mlebu. Wa hadal hadis la yahtaju ila tafsirin wala ila syarh. Aman napa? Mulane kecukupan wani wong alim, wong alim wong paling tersiksa. Tapi bener Said Zabidi, kena opo wong alim tenan itu dicukupi uripe mbek pengiran. Kula mboten nate ndonga njuk haji. Tapi kula sore sinau bab haji, nara paham yo nangis tenan. Yo muyasar kula haji. Mergo sakake, kira-kira ngene pangeran, sakake bak sinau kaji nganti nangis ben haji ben roh langsung. Kulo sinau Mina, sejarah Mina yo nganti nangis. Kulo teng Mina yo cek sinau kitab tentang Mina. Yo nganti ngalami Masya Allah, ora kena diceritakno kulo ngalami Wong sing dungun nangis-nangis ora mustajab mergo mau yo piye yo. <laughs> Beda hubungane wong alim. Kulo yo kepengin donga koyo kowe yo kepengin kulo to. Ora kepengin kulo donga. Tapi gremuni ya Allah, Allah apa lafat sing jamek. Sekali disebut Allahu adalu ala jami'il kamalat. Sing mustahil terjadi ono nukson. Allah ya qadir, qadir sifat Allah. Nah, gue kan gak, ya Allah, jika engkau zat yang kuasa, maka saya yang orang biasa pun bisa dapat begini-begini terus penak nu lancar nu terus. <laughs> Aduh, enak tuh tuh bodoh gue ada ngira ya Allah, cek enak ya. Nggak lo nutup waktu nggak bayar mikir, sing sadar wan kudi, terus Ka'bah sing tingker tuh gerdi ya. Sing bangunannya Abdul Zubair gue gerdi, terus aku nak tuah mepet rene gue sah tau orang. Nyekel kiswa Ka'bah sing diminyai wajib bayar dam tau orang, darah wajib bayar. Yo nyata nih diminyai, darah wajib bayar, umur arroh. Mikir akhirnya, kak kok kak kok berdua mikir terus. Sampai tuah bar pemikir itu, melok bar akhirnya kan. sa'i yo ngono. Lha ketemu Mbah Mun bar sa'i. gue mau sa'imu ning Mas A sing muasa ta sing ora. Nggih melok wong, pokoke kula sing mepet yo. Ya tak terangno yo. Iki kan sofa iki marwa. Rungokno ya, iki sofa. Oke, bayangno kitabku lho, iki sofa iki marwa. Lah iku dhisik kan gunung iki gunung sofa, gunung marwa. Nah, nak naik atas bawah iku mujma'alih. Mergo Nabi nate ngendikan zaman Sugeng Al Ka'bah ila sama ya Ka'bah wa ila tuhumil ardi Ka'bah. Sehingga masalah ningkat Masjid Haram iku wong ijma. Kenapa apa kok ijma? Misalnya Ka'bah ditingkat, Masjid Haram ditingkat, tawaf ning lantai satu ya sah, lantai dua sah, lantai tiga sah. Iku ora butuh persetujuan ulama internasional. Mergo mansus. Apa? Mansus nak Ka'bah ila sama ya Ka'bah wa ila tuhumil ardi Ka'bah. Mas'al juga sama. perdebatannya itu dimuasa nama melane kak bayu ditingkat atau masjid haram ditingkat ono sing tuaf lantai satu lantai dua lantai tiga kabeh kabah mergo kabah sing ning tengah iki ilas sama kabah berarti otomatis sing tuaf ning lantai dua sah meskipun nawafi kabah sing ya tadi kabah sing ngisor iku status kabah nganti aras berarti sing tuaf ning lantai dua tiga empat sah umpama kok dijebol ning ono basemen yo ya, sah. Tapi nak muasa iku beda, ora ana hadise. Muasa ku ngene. Iki kan sofa iki marwah. Lah zaman Nabi Sugeng misalnya batas perluasan sini sampai sini. Ini nak ditingkat sah. 3 4 sah, 5 sah. Problemnya kalau muasa. Nah, terus ning kene iku kredit ya, Bro. Lah kredit terus dimuasa sampai sini. Nah, terus di sini juga mas A. Berarti kan muasa. Buatan ditingkat tapi diperluas. ngene kowe ora ora rasane dadi wong alim dadi mbah mun bar saiki takokane hak wahabi kok ora kualat kualat wong mas a diperluas iku piye hukume <laughs> menenge baru iki mbah mun meneng 5 menit aku cek eling apa pancen rapopo ya nak gak ngono ya ribet kancen isra sedeng jadi maksudnya ya aku mikir apa muasa iku kualat maksudnya salah apa ya pancen rapopo ya pancen butuh diperluas Akhirnya takut. Lah cara jenengan sepudi. Gue takut ya malah takut. Akhirnya debat ngono. Nak ketemu wong bodoh enak. Gue mau dungo apa Gus? Bar guys. enak kan lebih gampang kan. Mau dungo apa Gus kepas. Sing ngalim-alim itu terus. Mbah Mun ketemu Habib Zain, ketemu ulama-ulama, ya mana diskusi ini. Kaifa taqulu fil mina al-muwassa? Kaifa taqulu fil mas'al muwassa? Famin kok ilin ya kulu kada, famin kok ilin ya kulu kada. Aku ilmu. Ribet kan dadi wong alim? Ribet kan? Apa? Mendingan cerita wong bodoh iki ceritane Pak Muat Kajen iki sanyata. Ana wong bodoh sa apa? Tawaf. Tawaf atau sa'i lah. Cara bahasa Quran kan tawaf sa'i itu tawaf. Inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal beta wa tamara fala junah hal ayat tawafati. Ya mulane nak iso tawaf iku anut Quran iku sa'i iku kudu ana mutere. Ya biasane kan ngene ya. Sing terjadi kan iki sofa ke mlayu rene tok Marwa. Terus ana rene ne. Rene terus dari Marwa ke sofa. Berarti kan membentuk ling lingkaran. lingkaran bahasa Arabe tawaf. Mulane cara Quran nak darani sa'i iku apa? Toa. Mergo ana mutere tak balene kok kita kuwi Sofa Marwa. Kan terus kayak muter ini. Muter ini terus Marwa sofa terus balik nah ini. Jadi ono unsur lingkaran apa? Lain disebut toa. Maka pertanyaannya jika kamu dari sofa ke marwa ini terus sini balik sini itu boleh enggak? Karena ini enggak membentuk lingkaran. Kepikirannya kan wong alim. Atok radeti wong alim. Mereka kita tahu mikir ngono. Enggak tahu kan? Mulai aku iri, umpuh iri.